saluton kai bonvenon al nia nova episodo. Do hiero mi faris longan antaŭ mediton do hodio mi faros mallongan. Do restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi kun vi mallongam letterum ad The British Aspirentist prila deveno de la Verda Stelo, quio aperis sur la revuo en la iaro 1901. Mi legos il pagio 456. Care signoroi, prila deveno de mia Verda Stelo mi nun iam ne memoras bone. Sainas al mi che prila Verda coloro iam attentigis min signor Geogegan, cae de tiu tempo mi comencis el donadi mia in vercoin, cun verda covrilo. La atentigo estis tute sen intensa. Pri unu brosciuro, chiun mi tute hazardel donis cun verda covrilo, li rimarcigis al mi che tio esas la coloro de lia heimo, Irlando. Tiam, venis al mi en la capon, che ni povas ja rigardi ti un coloron che il simbolon de espero pri la quin pinta stelo shaina salmiche un ue gin presigis sur sia grammatico signoro de bofon tio placi salmi kai mi prenis tion kiel signon poste per associado de la ideoi aperis stelo cun verda coloro do laula racconto ne estis uh, eh, ne diru uh, granda um, solena origino de la verda coloro ca la verda stelo por la verda flago sed uh, eh, tiu estas interessa ciu ocase case char china salmike la deveno de la simbolo estas mal pli grava ol la facto ke plurai homoi volis concretan simbolon. Electi coloron, electi formon, signifas doni concretajon al ideo, char oni povas representi gin per bildui. Cai evidente tio estis iam eh, grava afero ciam eh, esperanto iris eh, sur seneion de Francio en la unua iaroi de la dudeca iarcento kai estas uh, interesse che tiam homoi sugestis uh, consilo in uh, ideo in uh, al Zamenhof kai tiu inclino cun partigi ero in por formi pli grandan comunan ideon estas aliro qui mi tresciata sky quel foie mancas iomete al mi en nia non tempo en qui o shinas pli moiosa, por tiel diri, paroli ciam pri si mem, pri siai aferoi, pri vivo, a parte pri sia esperanta vivo cotopo. Nu, cio vi pensas pri tio? igual mi. Dankon provia atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.